Мы с Дмитрием сейчас э, в торговом центре Медиамарт э, Сити Парке. И, значит, какая хрень, люди на нас смотрят, идут. Ну и пофигу. Э, мы увидели аварию здесь сейчас на наших в Сити Парке. Произошла, да, да? авария. Пацана уже вывезли, увезли, а вот его велосипед раздавленный еще здесь валяется. Вот так. Вот ехал паренек по торговому центру, никого не, не, трогал, не трогал, да, и тут раз тут такое случилось. Это Жуткие вещи. не возьмись, этот спринтер на скорости 300 топов переезжает через него.